Faith comes from God. Faith is actually not my responsibility. Faith is 100% God's responsibility. My responsibility is to believe. It's good to be back. Cieszę się, że znowu jestem w Polsce. Uh, how many of you have never met me? Ilu z was mnie nigdy nie poznało? Just a very few. Okay. Well, I'm Reinhard from, I'm Austrian. No to jakbyście nie wiedzieli, mam na imię Reinhard i pochodzę z Austrii. I've been married to Debbie for almost 30 years. I od prawie 30 lat już jestem e, mężem Debbie. It will be 30 years this October. E, w październiku tego roku minie nam 30 lat. We, Debbie is American. Debbie jest Amerykanką. We have two grown-up sons who live in America. dorosłych synów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. And uh, Debbie and I live in Brazil. A Debbie i ja aktualnie mieszkamy w Brazylii. We are missionaries. I jesteśmy tam misjonarzami. Real missionaries. I wiecie, prawdziwymi misjonarzami. It's uh, good to be back here in Poland. Cieszę się, że znowu możemy być w Polsce. I believe that God is doing great and new things in this world. Wierzę, że Bóg y, dokonuje teraz niezwykłych rzeczy na świecie. It's a good time to be alive. E, to jest dobry czas, aby żyć. Every five minutes, Dlatego, że co minut somebody is killed for their faith. ktoś jest mordowany za wiarę. Did you know that? Wiedzieliście o tym? Every five minutes. Co minut. So 12 people are killed every hour because they love Jesus. Więc co go w, e, w przeciągu jednej godziny 12 osób jest zabijanych za swoją wiarę e, w Jezusa. And not only by people like the ISIS. There are many other places where people are murdered for their faith. And uh, who knows, it's probably going to come near us too. If it doesn't come near us, hopefully God will send us near there. mam nadzieję, że jeżeli to się do nas nie przybliży, to Bóg nas wyśle tam do nich. If you're not willing to die for Jesus, you can't live for Jesus. Dlatego, że jeżeli nie jesteś gotów, aby umrzeć dla Jezusa, to nie będziesz w stanie dla Niego żyć. Let me tell you a true story. Opowiem wam e, historię, która jest prawdziwa. There was a, uh, a, a radical Muslim. E, żył taki bardzo radykalnie wierzący muzułmanin. He took a Christian man and his wife. Który e, wziął e, wierzącego e, chrześcijanina i jego żonę. He forced them with a gun on their heads to kneel down. I on przyłożył im pistolet do, do głowy i nakazał im uklęknąć. Then he put the gun to the woman's head. I przyłożył ten pistolet później do głowy kobiety. And he said to her husband. I powiedział do jej męża. I'm going to count till ten. Policzę do dziesięciu. If you do not renounce Jesus by the time I count until 10, jeżeli nie wyrzekniesz się Jezusa, aż ja doliczę do 10, I will pull the trigger and shoot your wife. to ja pociągnę za spust i zastrzelę twoją żonę. So the man began to count. I ten człowiek zaczął odliczać. And uh, the man first said, I will not renounce Jesus. I ten mężczyzna na początku powiedział: "Nie, nie, ja nie wyrzeknę się Jezusa." But as he came to nine, ale kiedy ten oprawca powiedział dziewięć, and his wife was pleading for her life, jego, i ta żona błagała o zachowanie jej życia, the man renounced Jesus. jej mąż wyrzekł się Jezusa. The Muslim took his gun I ten muzułmanin wziął swój pistolet, and put it down, odłożył go and he said, Get out of here. I never want to see you again. i powiedział tak, He says, I was thinking about your Jesus. Tak, And I was wondering if there is anything true about your Christian faith. But I don't want to follow a God that his followers don't think he's worth dying for. Ale ja nie chcę iść za Bogiem, służyć Bogu, którego jego właśnie wyznawcy nie uznają za godnego, aby oddać dla niego życie. Are you willing to die for Jesus? Czy jesteś gotów umrzeć dla Jezusa? If you're not willing to die for him, I don't believe you can truly live for him. Jeżeli nie ma w tobie tej gotowości, to nie wydaje mi się, abyś był w stanie naprawdę dla niego żyć. You know, the gospel is very radical. Wiecie, Ewangelia jest bardzo radykalnym przesłaniem. Christian faith is a very radical faith. Wiara chrześcijańska jest wiarą niezwykle radykalną. Jesus was very clear about discipleship. I Jezus bardzo jasno wypowiadał się na temat uczniostwa. We are not called to live a nice, comfortable life and one day go to heaven. Dlatego, że my nie jesteśmy powołani do tego, aby prowadzić takie wygodne, fajne życie i pewnego dnia trafić do nieba. The Bible says in 2 Corinthians 5 verse 15. Biblia mówi w pierwszym 2 Corinthians 5:15. W drugim Koryntian He died for us so that we who live do not live for ourselves anymore but for him who died for us. Że Chrystus nas po to, abyśmy my, którzy żyjemy, nie żyli już dla samych siebie, ale dla Niego, który za nas zmarł i zmartwychwstał. We are called to live only for Christ. Jesteśmy powołani tylko do tego, aby żyć dla Chrystusa. For nothing and no one else. Nie jesteśmy powołani dla nikogo ani do niczego mniejszego, większego. I have asked my wife to get more involved here in Poland. Poprosiłem moją żonę, w Polsce, trochę bardziej się angażowała w to, co się dzieje. She has a lot to share and a lot to give. Ona ma bardzo wiele rzeczy, którymi mogłaby się podzielić i które mogłaby nam dać. But she likes to hide. Ale ona lubi to sobie schować. She, she likes to hide behind me. I ona lubi się chować za mną. So I told her that she should not do this anymore. I jej, że nie wolno jej tego robić już. So I said to her, look, anytime while I preach, if you have something to share that goes with what I preach, tak, słuchaj kochanie, za każdym kiedy ja będę głosił, a ty będziesz miała coś do powiedzenia, co jest w zgodzie z tym, co ja mówię. Just come up here and stand next to me. Po prostu podejdź tutaj i stań obok mnie. So if you see her coming up and standing here, I told you to do that. Więc jeżeli zobaczycie w ciągu tego follow-upu, że Debbie wstaje, podchodzi tutaj do mnie, to wiedzcie, że ja powiedziałem jej, że ma tak zrobić. I've been thinking and praying, thinking and praying so much about my few days here in Poland. Ja bardzo wiele modliłam zastanawiałam się i rozmyślałem nad tymi kilkoma dniami, jakie spędzę w Polsce. I never make it easy for myself when I have to preach. I ja wiecie, nie ułatwiam sobie, kiedy mam zwiastować, kiedy mam głosić kazanie. And I preach a lot. A ja dosyć dużo głoszę. Every week many times. Każdego tygodnia jest to wiele razy. But I, I always really seek the Lord and pray what does he want me to share. Ale za każdym razem ja szukam Pana i modlę się, aby dowiedzieć się od niego, co on chce, czym on chce, abym się podzielił. And I was praying on the way here too. I kiedy jechałem tutaj, też się modliłem. And I felt that I need to share about living in forgiveness. I poczułem, że powinienem podzielić się czymś, co dotyczy życia w przebaczeniu. But I was like really having a discussion with the Lord about this. Ale trochę tak dyskutowałem z Panem Bogiem na ten temat. Because the Lord, I don't want to go to the follow-up and preach about forgiveness. Ja tak sobie powiedziałam, Panie, no ja nie chcę tam jechać do nich na ten follow-up i nauczać o przebaczeniu. Like, let's preach about grace and the goodness of God and all ja this kind of stuff. nauczać o łasce, o dobroci Bożej, o tych wszystkich rzeczach. But I really felt the Lord prompting me to preach about forgiveness. Ale naprawdę czułem, że Pan przynag przynagla mnie, abym zwiastował coś na temat przebaczenia. So we have to understand the seriousness of unforgiveness. E, po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę e, z powagi e, nieprzebaczenia. I, I've been in in the ministry for like about 35 years, a little bit more. Ja jestem w służbie od 35 lat, jeśli nie więcej. And I cannot think of one other thing i nie potrafię pomyśleć o czymkolwiek innym, that has destroyed more Christians, co zniszczyłoby e, tak wielu chrześcijan, that has robbed more Christians of their potential, co okradło tak wielu chrześcijan z ich potencjału, than lack of forgiveness. E, jak właśnie brak przebaczenia. There's not one thing that I personally can think of that's worse. Ja chyba nie potrafię pomyśleć o żadnej rzeczy, która byłaby gorsza. And yet few Christians understand the seriousness. A mimo wszystko tak niewielu chrześcijan rozumie wagę tego zagadnienia. The Bible uses very strong words when it talks about unforgiveness. I kiedy Biblia naucza o nieprzebaczeniu, używa bardzo mocnych słów. If we we don't forgive, can never live a life of victory. Jeżeli nie będziemy przebaczać, nigdy nie będziemy w stanie prowadzić życia zwycięskiego. Look, everybody gets hurt in life. Słuchajcie, każdy człowiek doświadcza zranienia w życiu. Even some of you very young, nobody is in this room who has not been hurt and wounded by somebody else. Nawet to dotyczy nawet was najmłodszych e, w tym pomieszczeniu, w tym miejscu. Nie ma tutaj osoby, która chociaż raz w swoim życiu nie zostałaby przez kogoś zraniona. People don't like to live with emotional pain. Ludzie nie lubią żyć emo doświadczając emocjonalnego bólu. Of course, it's a terrible thing. I to jest zrozumiałe, bo to jest bardzo nieprzyjemne uczucie. Long time ago God gave me a true revelation. I wiele lat temu Bóg udzielił mi naprawdę niezwykłego objawienia. And this was it. E, I oto czym ono było. You can never find healing from your emotional pain until you forgive. Nigdy nie doświadczysz uzdrowienia z twojego emocjonalnego bólu, dopóki nie przebaczysz. People spend so much money and time and energy on counseling. Ludzie wydają bardzo dużo pieniędzy na e, poradnictwo, e, dużo czasu, pieniędzy, zaangażowania na jakiegoś rodzaju poradnictwo i szukanie pomocy. Even Christian counseling. Nawet tutaj mam na myśli chrześcijańskie poradnictwo. And they never They never come to place of wholeness. A nigdy nie, nie udaje im się doświadczyć tego pełnego, całkowitego uzdrowienia. Because they don't truly forgive. Dlatego, że nie y, decydują się na całkowite, kompletne przebaczenie. I mean, forgiven the way the Bible says it. I mówiąc o przebaczeniu, mam na myśli taki sposób przebaczenia, jak mówi o tym Biblia. God does not want us to run around in life with all sorts of pains. Bóg nie chce, abyśmy w naszym życiu E, przechodzili z dnia na dzień, e, ciągle cierpiąc jakiś emocjonalny ból z powodu różnych rzeczy. You know, if we truly understand forgiveness, it means death to our own flesh. A jeżeli naprawdę zrozumiemy, czym jest przebaczenie, to zrozumiemy, że to oznacza śmierć dla naszej cielesności. Forgiveness, true biblical forgiveness, goes completely against our natural man. Dlatego, że prawdziwe biblijne przebaczenie e, jest całkowicie sprzeczne z naszą naturalną ludzką naturą. But the Bible is so clear. Ale Biblia tutaj nie pozostawia cienia wątpliwości. Let's ask the question first, why do we get hurt? Najpierw zadajmy sobie pytanie, dlaczego doświadczamy zranienia? Well, I will give you some reason. E, podam wam pewne powody. Number one, because we live in a sinful world with sinful people. Po pierwsze dlatego, że żyjemy w grzesznym świecie, w którym mieszkają, żyją grzeszni ludzie. It's that simple. To jest bardzo proste. Jeżeli e, chcesz nigdy nie zostać zranionym przez jakiegoś człowieka, to musisz znaleźć sobie taką e, naprawdę bezludną wyspę i się tam e, wprowadzić. And probably then you will still get hurt because you probably do something stupid and hurt yourself. Ale mimo wszystko prawdopodobnie i tak będziesz osobą zranioną, takim zranionym Y, y, rozbitkiem, ponieważ zrobisz coś głupiego, w wyniku czego sam siebie zranisz. Ale to jest po prostu część e, tego, jak ten świat, jak ten grzeszny świat funkcjonuje, e, jak funkcjonują grzeszni ludzie. some of the things I might say this weekend might shock you a little bit, but you'll get used to it. Don't worry about it. E, ja będę mówił podczas tego weekendu pewne rzeczy, które mogą was trochę zszokować, ale Przyzwyczajicie się. But I don't believe it's a clever way to live life to protect ourselves from getting hurt. Ja uważam, że e, życie w takiej ciągłej próbie ochronienia siebie przed zranieniem to nie jest zbyt mądry sposób na życie. It's not the Christian way of life. To nie jest chrześcijański sposób e, życia. The Christian way of life is to choose to suffer voluntarily. Dlatego, że chrześcijański styl życia oznacza to, że dobrowolnie e, godzimy się czy wybieramy cierpienie. Choose to suffer? Are you stupid, Reinhard? Reinhard, co ty zgłupiałeś? Mamy dobrowolnie wybierać cierpienie? I don't think I'm stupid. I know I'm crazy. Ja nie uważam, żebym był głupi. Ja wiem, że jestem trochę szalony. But it's the Christian way of living life. Ale naprawdę to jest E, sposób, to jest chrześcijański styl życia. We voluntarily embrace suffering for a bigger purpose. My dobrowolnie przyjmujemy cierpienie w naszym życiu ze względu na, e, na jakiś wyższy cel, wy, e, jakiś wyższy cel. See, some people have this attitude. <clears throat> Niektórzy ludzie mają takie nastawienie. I will do everything so that nobody can hurt me. Ja ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby się w jakiś sposób ochronić, żeby nikt mnie nie zranił. That's not smart. To nie jest zbyt mądre. Dlatego, że gdyby Jezus miał taką postawę, to nie umarłby na krzyżu. Jesus suffered rejection. Jezus doświadczył odrzucenia. He suffered everything you can imagine. I doświadczył y, wszystkich tych potworności, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. He came to his own people and they rejected him. On przyszedł do swojego własnego ludu, własnego narodu, a oni go odrzucili. On the cross he was rejected by his own father. Na krzyżu został odrzucony przez swojego własnego ojca. He was abused. E, był wykorzystany. Abused? Wykorzystany? Yes. Tak. They took off his clothes and he was naked on the cross. He Wykorzystany, molestowany. Himself. On został rozebrany do naga i nagi, przybity do krzyża, nie mógł się zasłonić, nie musiał widzieć, tak, wisieć taki odsłonięty. Today, this is called sexual abuse. I w dzisiejszych czasach nazywamy to wykorzystaniem, molestowaniem seksualnym. Jeżeli kogoś rozbierzesz do naga i Y, y, jakoś postawisz go w publicznym miejscu, tak że ludzie będą go oglądać, to się nazywa molestowaniem seksualnym. Jesus never had the attitude to protect himself from pain. Ale Jezus nigdy nie przejawiał postawy y, człowieka, który próbuje ochronić samego siebie. His attitude was to overcome every pain and abuse by love and forgiveness. Jego postawa charakteryzowała się tym, że E, każdy rodzaj bólu, cierpienie i wykorzystanie i molestowanie on przezwyciężał, odnosił nad tym zwycięstwo przez miłość i przebaczenie. You cannot protect yourself from getting hurt, so might as well forget this idea. Nie jesteś w stanie ochronić się przed zranieniem. Możesz zapomnieć o tym w ogóle. But you know here is what we often forget. Ale zapominamy często o pewnej rzeczy. Not only nie tylko my doświadczamy zranienia, również my ranimy innych ludzi. I've hurt many people. Ja zraniłem wielu ludzi. Mostly not on purpose. I w większości przypadków to nie było celowe. But sometimes on purpose. Ale czasami to było celowe. Long time ago. I don't do this anymore. Dawno, dawno temu. Ja już tak nie robię. But we've all hurt people ale my wszyscy raniliśmy ludzi. Ja bardzo kocham moją żonę, ale raniłem ją wielokrotnie. This is life, friends. Kochani, to jest życie. So we get hurt because the way life is. My doświadczamy zranienia, bo takie jest życie. We also get hurt because of false expectation. E, doświadczamy zranienia również ze względu, z powodu na, e, e, niewłaściwych oczekiwań. One of the big reasons why people get hurt to jest e, bardzo ważny powód, dla którego ludzie doświadczają zranienia. One of the biggest reasons why marriages have crisis. I jeden z największych e, powodów kryzysów małżeńskich. A big reason why many Christians have crisis. Powód, dla którego wielu chrześcijan doświadcza kryzysu. They expect certain things from God. Oni oczekują pewnych rzeczy od Boga. They don't happen które się nie wydarzają. I wtedy ci chrześcijanie są zranieni i rozczarowani. E, wchodzą w związek małżeński i mają pewne konkretne oczekiwania w odniesieniu do tego małżeństwa. Powiem wam, czego ja oczekuję od was. Nothing. Niczego. Powiem wam, czego oczekuję od mojej żony. Nothing. Niczego. I don't expect her to cook for me. Nie oczekuję, że będzie dla mnie gotować. I don't expect anything from her. Niczego od niej nie oczekuję. You know why? Wiecie dlaczego? If you have expectations, you're gonna get hurt. E, jeżeli będziesz mieć oczekiwania, będziesz doświadczać zranienia. When people come to me and promise me something. Kiedy przychodzą do mnie ludzie i coś mi obiecują. Which happens all the time. A e, to się ciągle dzieje. You know what I immediately say? I immediately say. Wiecie co ja od razu mówię? I say thank you. Ja mówię Dziękuję bardzo. Ale jednocześnie w moim sercu mówię, ja teraz zwalniam cię z tej obietnicy, niczego od ciebie nie oczekuję. So I can't get disappointed. I w taki sposób ja nie doświadczam rozczarowania. Because the Bible says, cursed is the man who trusts in man. Dlatego, że w Biblii jest napisane, że przeklęty człowiek, który polega czy pokłada swoją ufność w innym człowieku. Jeremiah 17 verse 5. To jest piąty werset 17 rozdział e, Księgi Jeremiasza. And who makes flesh his strength. Człowiek, który z ciała czyni oparcie. So I'm not gonna put my confidence in human beings, Więc in nobody. Ja nie mam zamiaru pokładać mojego zaufania, mojej pewności w żadnej istocie ludzkiej. My confidence is in God. Moja pewność jest w Bogu. That's it. I tyle. But expectations, especially false expectations, bring a lot of hurt. Ale oczekiwania, zwłaszcza takie niewłaściwe oczekiwania, czy oparte na niewłaściwych podstawach, one przynoszą wiele zranienia. Look at Jesus. Spójrzcie na Jezusa. He was let down by his closest people. E, ludzie mu najbliżsi całkowicie go zawiedli. Judas stole money from him. Judasz okradał go. Peter denied him. Piotr się go zaparł. Tried to stop him from going to the cross. Próbował powstrzymać Jezusa przed pójściem na krzyż. James and John were fighting to have a position. Jakub i Jan e, kłócili się o to, który z nich będzie miał lepszą pozycję. And all of them were constantly filled with unbelief. I wszyscy z nich, wszyscy byli ciągle i e, e, e bez przerwy pełni niewiary. Yet the Bible says in John chapter 13. A mimo to Biblia mówi w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Kiedy Jezus obchodził z uczniami ostatnią wieczerzę i umywał im stopy. It said he loved them until the end. Jest tam napisane, że on umiłował ich aż do końca. When Judas came to betray him to be killed, he called Judas friend. Kiedy Judasz przyszedł do niego i stanął przed nim, aby go zdradzić, Jezus powiedział do niego przyjacielu. Because Jesus did not live with some false expectation. Dlatego, że Jezus nie miał jakichś oczekiwań nierealnych. Reason number three why people get so hurt. E, powód trzeci, dla którego, e, z powodu którego ludzie są zranieni. Because there is somebody who does not like you. Jest ktoś, kto was nie lubi. I don't like him either. Ja też go nie lubię. But he doesn't like you. Ten ktoś was nie lubi. His name is devil. Nazywa się diabeł. He doesn't like you. On was nie lubi. The Bible says in 1 Peter 5 verse 8. Biblia mówi w 1 Piotra 5:8. Be sober and vigilant because your adversary the devil walks around like a roaring, roaring lion seeking whom he may devour. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, ponieważ przeciwnik was wasz Diabeł chodzi wokół jako lew, jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. So all the time the devil is trying to get you. Więc ciągle i cały czas ten diabeł próbuje cię dorwać. I don't believe that we should be afraid of the devil. Ja nie uważam, że my mamy się bać diabła. But the Bible says be vigilant, be careful, be watchful. Ale Biblia mówi nam, że my mamy być uważni, mamy być e, czujni. So even though I'm not afraid, I'm watchful. Więc ja nie będę się bał, ale będę czujny. How is he trying to devour us? W jaki sposób diabeł próbuje nas pochłonąć, pożreć? I will prove this to you later. Później wam e, powiem jak, udowodnię wam, you pokażę be, wam jak. You, probably some of you will be amazed. Prawdopodobnie niektórzy z was będą zadziwieni. One of his biggest and most successful strategy against Christians is to keep them in unforgiveness. Jedną z najbardziej efektywnych strategii diabła jest y, trzymanie chrześcijan w pułapce nieprzebaczenia. That's one of his biggest strategies. To jest jedna z jego największych, najlepszych strategii. And I will prove this to you from the scripture, don't worry. nie bójcie się, ja wam to udowodnię na podstawie Biblii. I that's my personal belief. Sometimes I have personal beliefs that are not biblical truths. E, not necessarily. Ja czasami mam takie, wiecie, osobiste przekonanie na jakiś temat. i Jest to po prostu jakieś takie moje zdanie o czymś i nie, nie nazwałbym tego e, jakąś taką biblijną doktryną. to, nie, to nie chodzi o to, że to nie jest prawda, w co, to, co ja wierzę, ale to nie nazwałbym tego jakąś doktryną biblijną. But remind me to prophesy to you. Okay. Przypomnij mi, a, że mam dla ciebie proroctwo. Przypomnij mi. Wojtku, proszę mówcę na odsłuch uh, bardziej, bo przestałem go So, Teraz nie chcę przerywać kazania. Anyhow, uh, I believe in the existence of the apple banana demon. Apple banana. Yes. E, ja wierzę w istnienie demona jabłk, e, jabłkowo-bananowego. What's the apple banana demon? Czym jest ten ten demon. This is the apple banana demon. E, dia e, demon jabłkowo-bananowy jest taki. I say apple to Ella. Ja do Eli mówię jabłko. The devil takes my words. E, diabeł bierze moje słowo. He twists them. O, obraca je. Makes them sound banana. Wykręca je tak, żeby Ella usłyszała banan. And Ella hears banana when I said apple. I Ella wtedy słyszy słowo banan, a ja tak naprawdę powiedziałem jabłko. Now If you don't believe that the devil does that, Jeżeli nie wierzycie, że diabeł coś takiego robi, I can prove from the Bible that he does that. to mogę wam udowodnić z, e, z, e, na podstawie Biblii, że on to robi. Genesis chapter 3 verse 1 and chapter 2 verse 16. E, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, Genesis 3 1 and 2 trzeci i pierwszy werset i, 2 i drugi rozdział, szesnasty werset. The devil said to Eve, E, diabeł powiedział do Ewy. Did God not say you cannot eat from all of these trees? Czy Bóg nie powiedział, że nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew ogrodu? But if you look in 2 verse 16, he did not quote God correctly. Ale jeżeli zobaczycie co jest napisane w drugim rozdziale w 16 wersecie pierwszej Mojżeszowej, to zobaczycie, że diabeł nie zacytował Boga poprawnie. God never said that. Bóg nigdy tego nie powiedział. In 2 verse 16 God says freely from every tree I command you to eat. Dlatego, że w drugim rozdziale pierwszej Mojżeszowej w 16 wersecie Bóg powiedział: z wszystkich drzew ogrodu możecie jeść. And then God added, don't eat from that one tree. I potem Bóg dodał: tylko nie z tego jednego. Ale diabeł powiedział, przecież Bóg powiedział wam, że nie wolno wam jeść w ogóle z tych drzew. He changed apple into banana. On zmienił to jabłko w banana. God said to Jesus in Matthew chapter 4. E, Bóg powiedział do Jezusa w czwartym rozdziale Ewangelii Mateusza. This is my beloved son in whom I am well pleased. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. When the devil tempted Jesus in the wilderness right after. I kiedy diabeł kusił Jezusa na pustyni. To było chwilę później. The apple banana demon was active again. To ten demon jabł e, jabłka i banana był tam aktywny. The devil twisted the words of God again just a little bit. I diabeł znowu wziął Boże słowa i takie troszeczkę powykręcał. He said, if you are the son of God. Powiedział do Jezusa tak: jeśli ty jesteś synem Boga. But God never said this is my son. Ale e, Bóg nigdy nie powiedział e, to jest mój syn. God said, this is my beloved son. Tylko powiedział, to jest mój syn umiłowany. The devil always tries to twist words. Diabeł zawsze próbuje wykręcić, przekręcić słowa, przekręcić znaczenie. Many of you here have been deeply wounded. Wielu z was tutaj doświadczyło głębokiego zranienia. because of things people said. Z powodu e, różnych rzeczy, e, m- które mówili różni, różni ludzie. Or Lub, what you thought what people said. lub z powodu rzeczy, o których myśleliście, że inni ludzie je powiedzieli. Miscommunication is one of the greatest problems in relationships. Dlatego, że b- y, niewłaściwa komunikacja, b- e, b- błędy w komunikacji jest jednym, e, jest jednym z największych problemów na świecie. I Ja wierzę, że jest tak, ponieważ diabeł przekręca słowa, przekręca znaczenie. On będzie próbował e, tak przekręcić to, co było powiedziane, żebyście usłyszeli coś, czego, co nigdy nie zostało wypowiedziane. In order to wound your heart, po to, aby wasze serce zostało zranione. a A potem aby doprowadzić was do miejsca, w którym będziecie trwali w nieprzebaczeniu. Because then he can devour you. Dlatego że wtedy y, będzie miał was jak na dłoni i będzie mógł was pożreć. Reason number four why we get wounded. Czwarty powód dla naszych zranień. Because of our own choices. Z powodu naszych własnych wyborów. We make stupid choices. E, podejmujemy głupie decyzje. We suffer the consequences. Doświadczamy bolesnych konsekwencji. And now listen to how stupid people are. I teraz słuchajcie, jak durni potrafią być ludzie. We've all done this. Wszyscy to robiliśmy. Everybody. Każdy z nas. I think everybody. Tak mi się wydaje przynajmniej. We do something wrong. E, zrobiliśmy coś źle. We suffer the consequences. Cierpieliśmy z powodu konsekwencji. Now we keep unforgiveness and resentment against other people who have nothing to do with it. I w, e, po tym wszystkim trzymamy w sobie, w naszych sercach jakieś nieprzebaczenie i urazę w stosunku do ludzi, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego z tą sytuacją. Children do this with their parents. Dzieci w taki sposób e, czują w stosunku rodzi, do, e, do, rodziców. Husbands and wives with their partners. E, mężowie i żony pomiędzy sobą. Christians with each other. Chrześcijanie pomiędzy sobą. Members of the church with their pastors. Członkowie kościołów względem e, przywództwa swoich pastorów. I was in the car with a pastor some years ago ileś lat temu jechałem samochodem razem z pewnym pastorem. And the pastor was driving. E, I ten pastor e, walczył, zmagał się. He broke the law. E, yeah, Przepraszam, on prowadził samochód i e, przekroczył prędkość, czy w jakiś inny sposób e, złamał e, przepisy. The policeman stopped him. I zatrzymał nas policjant. And he began to argue with the policeman. I ten pastor zaczął kłócić się z policjantem. I said, Stop being stupid! You broke the law, just pay the fine and get out of here! Ja powiedziałam do tego pastora, ej, weź, przestań robić z siebie głupka, weź po prostu w ten mandat, zapłać go i jedziemy stąd. Just say, I'm sorry, can I pay and go? I przerwałem tą dyskusję, tą kłótnię i powiedziałem, ej, słuchaj, mogę zapłacić ten mandat i pojedziemy dalej? But he blamed the policeman. Ale ten pastor obwiniał policjanta. He said to the policeman, you are abusing your authority. Powiedział do policjanta, pan nadużywa swojej władzy. I said, what? A ja sobie myślałem, co? And as we drove off after he paid, I kiedy już zapłacono ten, zapłacił ten mandat i odjechaliśmy, he was all upset. ten, ten człowiek był y, wkurzony. Now listen. Teraz słuchajcie. We sometimes make very stupid choices. My czasami dokonujemy głupich, bardzo głupich decyzji, wyborów we get the consequences and then we get hurt. I e, przychodzą na nas konsekwencje naszych głupich wyborów, a wtedy my czujemy się zranieni. Okay, that happens. No dobra, to się zdarza. As they say, shit happens. Tak jak mówią, no. <laughs> Did I say something wrong? <laughs> Oh, shit happens, tak? Czyli <laughs> złe rzeczy się wydarzają. Kupa, je, kupa się zdarza. Learn learn from it and move on. Słuchajcie, wyciągajmy wnioski z takiej kupy i idźmy dalej. But the devil will try to use it to get you angry at somebody else and keep unforgiveness. Ale diabeł będzie próbował wykorzystać tą sytuację po to, abyś ty zaczął gniewać się na jakiegoś człowieka i abyś zaczął żyć w nieprzebaczeniu. Let me explain something to you. Coś wam wyjaśnię. I was recently talking to somebody in Brazil. E, niedawno rozmawiałem z kimś w Brazylii. really, really I e, te, ta osoba została e, przez kogoś bardzo poważnie zraniona. I mean, I'm, I mean, really bad and evil. I naprawdę y, to, było takie bardzo głębokie zranienie i to była naprawdę y, bardzo zła krzywda, taka paskudna krzywda. And they came for me for counseling. Y, I ta osoba... one person. I ta osoba przyszła do mnie na, no, na taką sesję poradnictwa, na, poradzić się. So this is the first question I ask him. I e, pierwsze pytanie, jakie zadałem tej osobie brzmiało. Do you like the person who hurt you so bad? Czy ty lubisz tą osobę, która tak bardzo cię zraniła? You seem to really like them. Wydaje mi się, że bardzo lubisz tego człowieka. No, Pastor Reinhardt, no, no, no, no, no. Nie, nie, nie, absolutnie, pastorze Reinhardzie. I can't stand them. Ja po prostu nie znoszę tego, tego kogoś. I said, but to me it looks like you really, really like to be with them. A ja mówię, no ale mi się wydaje, że ty bardzo lubisz, ty bardzo lubisz być z tą osobą. No, I don't see them ever again. Nie, ja nie chcę nigdy, nigdy oglądać tego człowieka. A ja mówię, wiesz co, ale mi się naprawdę wydaje, że ty taką przyjemność czerpiesz z przebywania przy tej osobie. So this this lady was a woman. She looked very surprised. I ta osoba to była kobieta. Ona y, była bardzo zdziwiona. So I this question. Więc zadałem pytanie. I said Would you like to be handcuffed together with that person? Zapytałem ją, czy chciałabyś zostać przykuta kajdankami do tej osoby? No, no, no, never, never, never. Absolutnie nigdy, zapomnij, niemożliwe, nie. So I said to her. Więc powiedziałem tak. Unforgiveness handcuffs you to the people who wounded you. Nieprzebaczenie przykuwa cię kajdankami, kajdanami do osoby, która cię zraniła. You refuse to forgive. Ty Y, nie chcesz przebaczyć. So you must really like them. Więc to oznacza, że naprawdę lubisz tego you osobę. Really Z jakiegoś powodu bardzo podoba ci się bycie przykutym kajdanami do tego człowieka. I said, they are ever present in your life. Ci, ten człowiek czy ci ludzie są ciągle, zawsze obecni w twoim życiu. W twoim sercu, w twoich umysłu, w twoim umyśle i w twoich emocjach te osoby, ta osoba cię ciągle torturuje. And what's torturing you is not what they did against you. I to, co cię tak męczy i dręczy, to nie jest tak naprawdę to, czym cię zranili. What is torturing you is you handcuffed yourself to them through your unforgiveness dręczy cię to, że przykułeś się kajdankami, przypiąłeś się kajdankami do tej osoby e, poprzez swoje nieprzebaczenie. I will prove this to you from the Bible too. I to też wam chcę udowodnić na podstawie Biblii. You didn't know that the Bible talks about handcuffs, did you? A, nie wiedzieliście, że Biblia mówi coś o kajdankach, nie? Yeah, the Bible talks about many things you don't know yet. No, Biblia mówi o bardzo wielu rzeczach, e, nigdy byście na to nie wpadli. You'll find out. No, sami zobaczycie. So we have to understand that unforgiveness, even from a natural thing, is a very stupid thing to do. Więc musicie zrozumieć to, że nieprzebaczenie, nawet tak zupełnie po ludzku patrząc, jest bardzo głupie. You know, when I told these ladies, she went like, it was like, how do you say this in English? Schuppen fielen ihr von den Augen. Oh. Wiecie, ta kobieta, jak jej to powiedziałem o tych kajdankach, to ona po prostu, ona była w szoku, to jest jakby łuski spadły jej z oczu. Ona była, ona nie dowierzała. Can you even say that in English? Is there an English saying for that? Oh, the scales fall off from her eyes. Mamy też There angielski odpowiednik tego pięknego niemieckiego zwrotu. But she was like, oh, okay, I forgive, I wanna forgive, I wanna forgive. I ta kobieta nagle, jak to zobaczyła, to powiedziała: Ja chcę przebaczyć, ja chcę przebaczyć. And forgiveness is like drinking poison and hoping that the person who hurt you dies. Bo nieprzebaczenie to jest jak upijanie się trucizną w nadziei, że ta trucizna zabije tamtą drugą osobę. The only one that's gonna die is you. Ale w tej sytuacji umierasz ty. You die on the inside. Ty umierasz w środku. You die spiritually and emotionally. You die inside of you. Y, wewnątrz siebie umierasz duchowo, umierasz emocjonalnie. So why do we need to forgive? Więc dlaczego potrzebujemy przebaczać? Number one. Po pierwsze. Because unforgiveness has terrible consequences. Ponieważ nieprzebaczenie ma y, potworne konsekwencje. Listen, I could teach an entire week just about forgiveness. Ja bym mógł nauczać chyba cały tydzień o, nie, o, o przebaczeniu. But I have to just compact it in one evening. Ale musimy to jakoś y, spakować w ten jeden wieczór. I have studied the connection between sicknesses and unforgiveness. Ja e, przestudiowałem zagadnienie pewnego związku, jaki istnieje pomiędzy chorobami a nieprzebaczeniem. There is scientific proof that unforgiveness makes your body sick. Są y, naukowe dowody na to, że nieprzebaczenie y, powoduje choroby w ciele. It's been proven. To zostało naukowo udowodnione. It tenses the muscles. Ono y, nieprzebaczenie y, y prowadzi do napięcia mięśni. It raises the blood pressure. Podnosi ciśnienie. There is a jest pewien e, taki specjalista e, odnośnie raka nowotworów e, w Ameryce. I am not saying this, I'm quoting a doctor. E, ja teraz chcę wam, ja tego nie wymyślam, ja, ja chcę wam zacytować coś, co powiedział lekarz. He has his own cancer clinic. On prowadzi własną y, klinikę leczenia y, raka. I naprawdę to jest jeden z takich czołowych specjalistów y, w, tej, w, w onkologii. He said this. I on powiedział tak. He said, I have never yet found a cancer patient that is where the cancer is not directly related to unforgiveness. Powiedział tak, w mojej praktyce lekarskiej nie spotkałem ani jednego pacjenta, ani jednej osoby chorej na raka, której rak, której nowotwór nie byłby bezpośrednio połączony z nieprzebaczeniem, w jakim ta osoba żyje. Now, I am not saying this, I'm quoting a doctor. Ja wam tutaj czegoś nie wciskam. To, ja tego, to nie jest to, co ja mówię. To jest, ja teraz cytuję tego lekarza. Now, I can imagine that a lot of you think of people and friends who died of cancer. Oh, did they not forgive? I wiecie, na pewno teraz y, wielu z was, wielu z was przychodzi na myśl jakaś osoba, którą y, znaliście, która umarła na raka i pojawia się w was to pytanie, czy ten człowiek y, miał nieprzebaczenie? Don't go that way. Don't try to figure things out. Słuchajcie, nie, nie idźcie w ogóle w tym kierunku. Nie próbujcie tego rozgryźć. But that doctor said it. Ale zacytowałem wam to, co powiedział pewien lekarz. Just a few weeks ago, Kilka tygodni temu I was watching an interview with another doctor y, oglądałem wywiad z innym lekarzem who has also specialized himself on treating cancer patients. i on również jest specjalistą w leczeniu y, ludzi z nowotworem. And he was unhappy of the low success rate. I on był bardzo niezadowolony z tego niskiego wskaźnika y, efektywności, skuteczności leczenia. So he tried to find a cure for the cancer patients. Więc on y, zaczął szukać y, jakiegoś lekarstwa na raka dla swoich pacjentów. And this is what he said. I y, teraz chcę wam powiedzieć, zacytować, co on powiedział. He said over 60% of all my cancer patient I could track the cancer to unforgiveness and they found healing once they forgave. Mówi, y, 60%, on powiedział tak, 60% moich pacjentów, kiedy ich przebadałem, kiedy to dokładnie sprawdziłem, okazało się, że ich e, nowotwór jest bezpośrednio powiązany z jakimś nieprzebaczeniem, w którym oni żyli i w momencie, w którym e, dos, e, przebaczyli, zaczął się ich proces zdrowienia. Many cases of arthritis can be connected directly to resentment and bitterness. Bardzo wiele przypadków artretyzmu można jakby Y, ma swoje korzenie, pochodzi od y, y, nieprzebaczenia i trzymania urazy. So people strange theology. Więc ludzie tworzą sobie pewną dziwną teologię. Oh, if you don't forgive, God is giving you cancer. Jeżeli nie będziesz przebaczać, to Bóg pokaże cię rakiem. I don't believe that. Ja w to nie wierzę. You need to listen to the teaching from last follow-up. Posłuchajcie sobie nauczania z poprzedniego follow-upu. I taught about that the universe is a moral universe. Mówiłem e, na nim, że ten wszechświat jest, e, e, jest taką rzeczywistością poddaną moralnemu prawu. There is actually another scientist I just read two weeks ago who can prove that. I dwa tygodnie temu natknąłem się na artykuł pewnego naukowca, który Y, właśnie to udowodnia. So what happens when we don't forgive? Co się dzieje, kiedy nie przebaczamy? Is God going to punish us with sickness? Czy Bóg wtedy będzie karał nas chorobą? I don't think so. Nie, absolutnie nie uważam tak. But we were created to love and to forgive. My zostaliśmy stworzeni po to, aby kochać i aby przebaczać. We were created in God's image. Zostaliśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Describe God to me with one word. Opiszcie mi Boga jednym słowem. God is love. Bóg jest miłością. So I was created in the image of love. Więc ja zostałem stworzony na obraz, na podobieństwo miłości. What is love? Czym jest miłość? The Bible says love keeps no record of wrong. Biblia mówi, że miłość nie pamięta złego, nie prowadzi takiego rejestru e, złych rzeczy. So I was created in the image of love. Więc ja zostałem stworzony na obraz i podobieństwo miłości. Love keeps no record of wrong. Miłość nie pamięta złego. Więc jeżeli ty pamiętasz zło, jakie zostało ci wyrządzone i jakby prowadzisz taki zapis, rejestr tego zła, które zostało ci wyrządzone, to żyjesz wbrew sobie. So you become self-destructive. I stajesz się kimś, e, kogo byśmy opisali jako osoba samodestruktywna. I konsekwencje twojego nieprzebaczenia zaczynają być widoczne również w twoim fizycznym ciele. I diabeł też o tym wie, dlatego tak bardzo stara się doprowadzić nas do miejsca do uwięzienia w nieprzebaczeniu. I have prayed I've prayed for thousands of people for healing. Ja y, modliłem się chyba o tysiące ludzi, modliłem się o ich uzdrowienie. And through a word of knowledge. I poprzez słowo wiedzy. Hundreds of people I identified their sickness to unforgiveness. I poprzez to słowo wiedzy w przypadku setek tych ludzi y, mogliśmy, mogłem jakby zdiagnozować korzeń ich choroby jako nieprzebaczenie. I never tell them you don't forgive, therefore you are sick. Nigdy nie powiedziałem tym osobom, e, nie przebaczyłeś, dlatego jesteś chory. When God gives me a clear word of knowledge, I ask him a question. E, i, e, now ask the people a question. jeżeli Bóg daje mi słowo wiedzy odnośnie kogoś, to ja zawsze e, tą osobę, tej osobie zadaję pytanie. The first time this happened to me was probably it was more than 25 years ago. I pierwszy raz przydarzyło mi się to jakieś 25 lat temu. With a lady from our first church that I planted. Y I to była e, kobieta z naszego pierwszego kościoła, pierwszego jaki założyliśmy w Austrii. No doctor could help her. We prayed and prayed for her. E, ona była chora, żaden lekarz nie był w stanie jej pomóc. My modliliśmy się o nią i modliliśmy się bezskutecznie. Potem odwiedził nas pewien kaznodzieja, który nie miał w ogóle pojęcia o tej całej sytuacji. To był w ogóle człowiek z innego kraju. I na spotkaniu było jakieś 250 osób. And he had a word of knowledge. I ten człowiek, ten kaznodzieja miał słowo wiedzy. He described that lady, I mean to the detail. I on opisał tą, tą kobietę i opisał ją w bardzo szczegółowy sposób. And I was so excited, I thought, yay, she's getting healed. I ja się podekscytowałem cały, bo pomyślałem sobie, tak, ona teraz zostanie uzdrowiona. And God said to me, watch very carefully, I'm teaching an important lesson. I Bóg wtedy powiedział do mnie, Przyglądaj się bardzo uważnie temu, co się stanie, bo będę uczył cię teraz czegoś bardzo ważnego. So I watched very carefully. Więc bardzo uważnie się przyglądałem. She came to the front. Ta kobieta wyszła do przodu. He prayed for her to be healed. E, ten, ten kaznodzieja modlił się o nią, o jej uzdrowienie. Pod mocą Bożą ta kobieta upadła na ziemię, ale kiedy wstała, dalej była chora. Ja, sobie, ja powiedziałem, Panie, This is not an accident. He described to do it detail without knowing anything. Powiedziałem, to nie jest przypadek. Ten y, kaznodzieja opisał tą kobietę w tak szczegółowy sposób, to nie mogło chodzić o, kogo, o nikogo innego. And the Lord told me because of unforgiveness she cannot receive her healing. I wtedy Bóg powiedział do mnie, z powodu jej nieprzebaczenia ona nie mogła otrzymać tego uzdrowienia. Nie mogła I- przyjąć tego uzdrowienia. I, I was in Brussels probably about four years ago. E, dwa tygodnie, e, dwa lata temu około byłem w, Brazy e, w Brukseli. And after the meeting I was praying for many people. I po spotkaniu modliłem się o wielu ludzi. God did incredible miracles. I Bóg czynił tam niezwykłe cuda. Then a woman came. I podeszła do mnie kobieta, She had three problems. która miała trzy problemy. She could not move her shoulder. Nie mogła swobodnie ruszać ręką, She ramieniem. Had an injured back. Miała jakieś, y, jakąś chorobę pleców. And I think the third problem was the stomach. I chyba było coś nie tak z jej żołądkiem. So I prayed, prayed, prayed, nothing happens. I modliłem się o nią i modliłem i modliłem do upadłego, nic się nie stało. So I cried in my heart, Lord, what's going on? Więc y, wyciszyłem się w moim sercu i zapytałem, Panie, o co chodzi, co się tutaj dzieje? And the Lord said to me, i Pan mi odpowiedział. She will not forgive her brother. That's why she is so sick. I Pan powiedział, ona nie chce przebaczyć swojemu bratu i dlatego jest taka chora. I said, Lord, I'm not going tell her that. I ja powiedziałem wtedy, Boże, ja jej tego nie powiem. I mean, I'm not going say, hey, you don't forgive your brother, that's why you're sick. Przecież nie, nie mogę powiedzieć tej kobiecie, ty nie przebaczyłaś swojemu bratu i dlatego jesteś chora, dlatego nie możesz zostać uzdrowiona. So ja jej tego said, nie powiem. The Lord said, Let me help you a little bit. Więc e, Pan powiedział, dobra, Reinhard, to ja pomogę ci troszeczkę. The Lord is so kind and Wiecie, Pan jest taki dobry i taki wspaniały. He said, if you are willing to tell her, E, on powiedział, jeżeli e, jej powiesz, jeżeli będziesz gotowy jej powiedzieć to, jeżeli jej to powiesz, ja od razu na miejscu uzdrowię jej ramię, tak że będzie mogła swobodnie ruszać ręką. Ale wtedy będziesz musiał jej powiedzieć, że jeżeli ona nie przebaczy, to nie zostanie uzdrowiona z choroby żołądka i pleców. So I thought I can do that. Więc pomyślałem sobie, no dobra, na to mogę pójść. So when I said to her, look, the reason why you're so sick is because you haven't forgiven her brother. I powiedziałam do tej kobiety, słuchaj, powód, dla którego nie możesz otrzymać uzdrowienia jest prosty, nie przebaczyłaś swojemu bratu. Her face changed, she wasn't happy. I nagle jej wyraz twarzy się zmienił i jej się to bardzo nie spodobało. But I quickly added. Ale szybko dodałem. But let me show you how much Jesus loves you. Ale pozwól, że pokażę ci jak bardzo Jezus cię kocha. He's gonna heal your shoulder right now. On teraz uzdrowi twoje, twoją rękę, twoje ramię. She was unable to lift up her shoulder. Ona nie była w stanie w ogóle podnieść tego ramienia. I said he's gonna heal you right now. Powiedziałem, on cię teraz uzdrowi, on uzdrowi to ramię. But then you have to forgive your brother. Ale potem będziesz musiała przebaczyć swojemu bratu. So I didn't let her say anything. I quickly prayed for her. I ja nie pozwoliłem jej się odezwać, od razu się o nią pomodliłem. And I said, lift your shoulder. I powiedziałem, podnieś rękę do góry. And she went. I ona tak, wiecie, nieśmiało podniosła do góry. Debbie Debbie zawsze jest e, po prostu zadziwiona tym pełnym niewiary wyrazem twarzy zdziwienia ludzi, którzy nie wierzyli w to, że mogą zostać uzdrowieni, a zostają uzdrowieni. So anyhow, she was like... Więc wiecie, ona była taka, jak to, jak, jak, jak to And możliwe? then she began to weep. I wtedy, i potem zaczęła płakać. She picked up her phone. Wzięła telefon. And she dialed the number of her brother. E, wybrała numer do swojego brata. While it was ringing, she said to me, Reinhard, for 16 years I have not spoken to my brother because I'm so angry with him. I kiedy ten, e, kiedy telefon dzwonił, e, ona powiedziała do mnie, Reinhard, ja od 16 lat nie rozmawiałam z moim bratem, bo tak bardzo byłam na niego zła. She called him zadzwoniła do niego, asked for forgiveness, poprosiła o przebaczenie, spoke out forgiveness, wypowiedziała do niego przebaczenie, cried as she reconciled over the phone, i ona była, ona zapłakana pojednała się z nim przez telefon, and left the meeting healed i wyszła ze spotkania całkowicie uzdrowiona. So reason number one why we have to forgive because unforgiveness has terrible consequences. Więc pierwszym powodem, dla którego my musimy przebaczać, jest to, że nieprzebaczenie ma potworne konsekwencje. To jest po prostu e, prawo siania i zbierania. Będziemy zbierać to, co zasialiśmy. Reason number two why we have to forgive. Powód drugi, dla którego musimy przebaczać. Because Jesus tells us so. Ponieważ Jezus mówi, że mamy tak robić. I'm not gonna give you go into details. Just look up Matthew chapter 18 from verse 21 on. Ja nie będę tutaj szczegółów E, wam omawiał, ale przeczytajcie sobie, co jest napisane w Ewangelii Mateusza, 18 rozdziale, 21 wersecie i dalej. Jesus told us to always forgive. E, Jezus na, mówi do nas w tym fragmencie, że mamy zawsze przebaczać. Reason number three. Powód numer trzy. Because we are disciples of Jesus. Ponieważ jesteśmy uczniami Jezusa. Jesus modeled a life of forgiveness. Jezus dał nam wzór, jak prowadzić życie przebaczenia. He did not just tell us to do is he modeled it. On nie tylko powiedział nam, że mamy to robić, on pokazał nam jak to zrobić. On the cross, Na krzyżu he forgave his enemies. on przebaczył swoim wrogom. Reason number Powód numer cztery. And here is my proof from what I told you earlier. I tutaj jest ten mój dowód na e, rzecz, którą powiedziałem wcześniej. My biblical proof. Mój biblijny dowód. Because Unforgiveness gives the devil an advantage. E, nieprzebaczenie daje diabłu sposobność, przewagę. Let me ask you a question. Zadam wam pytanie. You all believe in the existence of the devil, right? Wy wierzycie w istnienie diabła, tak? Can I have some? Thank you. Mogę prosić o herbatę dla siebie, jeszcze jedną i dla Reinharda? That's sweet. <laughs> Anyhow. <laughs> you have to forgive me. Ach. Ale dla Reinharda bez cukru. Listen. Słuchajcie. No, don't worry, I don't have to bring one. No, oh, for her, you can. I only had one sip. Don't be so picky. Not so picky. And listen. Go on. Listen. What did I tell you early on? Co mówiłem wam wcześniej. Be watchful and sober. Bądźcie trzeźwi i czuwa i czujni, czuwajcie. Why? Dlaczego? Because the devil goes around like a roaring lion seeking whom he can devour. Dlatego, że diabeł chodzi wokoło jak ry ryczący lew, szukając kogo by pochłonąć. So there is a true fight between you and the devil. Więc jest prawdziwa walka pomiędzy tobą i diabłem. Whether you like it czy to ci się podoba, czy nie, czy ty w to wierzysz, czy nie, tak po prostu jest. The devil will try to devour you. That's a biblical truth. E, diabeł będzie próbował ciebie pochłonąć, pożreć. To jest biblijna prawda. So, let me ask you a question. Więc zadam wam pytanie. If you are in a fight against somebody that hates you, jeżeli walczysz z kimś, kto ciebie nienawidzi, and against somebody that's really, really evil, i walczysz z kimś, kto naprawdę jest tak do szpiku kości zły. What would you like? E, co byś chciał? Would you like to have an advantage or would you like him to have the advantage? Chciałbyś mieć przewagę nad swoim przeciwnikiem, czy wolałbyś, aby on miał przewagę nad tobą? What would you like? Co byś wolał? When I ask questions, you're allowed to answer. Jeżeli zadaję pytanie, to wolno wam odpowiadać. You would like to. Very good, me too. Wy byście chcieli mieć przewagę nad nim. Bardzo dobra odpowiedź. Ja let również. Me, let me show you how you have an advantage. To pokażę wam w jaki sposób wy możecie mieć, my możemy mieć przewagę. By forgiving. Poprzez przebaczenie. Look what 2 Corinthians chapter 2 verse 10 says. Zobaczcie co jest napisane w drugim liście do Koryntian, drugim rozdziale i dziesiątym wersecie. Now whom you forgive anything I also forgive. Komu zaś cokolwiek wybaczyliście, ja mu też wybaczam. For if indeed I have forgiven anything, gdyż ja jeśli w ogóle miałem coś do przebaczenia, I have forgiven that one for your sakes in the presence of Christ. przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Remember, there were no verses in the original. Pamiętajcie, że E, w, oryginalnie w Biblii nie było wersetów. Can you put verse 11 up, please? Czy możemy jeszcze werset 11 tutaj wkleić? This is one continuing sentence. To jest jedno zdanie. Tutaj nie ma przerwy. Satan should take advantage of us aby nas szatan nie podszedł, czy aby szatan nie miał nad nami przewagi. For we are not ignorant of his plans. E, dlatego, że my znamy Jego e, zamiary. Jego zamiary nie są dla nas obce. People have separated these two verses. Ludzie rozdzielają te dwa wersety. So many Christians told me, oh, we are not unaware of the devil's devices. E, no, we're not unaware. The Bible says Wielu we're not chrześcijanie mówią do mnie, tak, Biblia mówi, że my, zamiary diabelskie są nam dobrze znane. They said, we know the devil is attacking us. We are not ignorant of his plans. My wiemy, że diabeł nas atakuje i jego plany nie są nam obce, my je znamy. But that's not what the Bible says. Ale to nie jest tak do końca to, co Biblia mówi. The context is very clear. Dlatego, że kontekst tutaj jest bardzo jasny. You have to forgive lest the devil has an advantage. Musimy przebaczać, aby diabeł nas nie podszedł. If you don't forgive 100%, you give the devil an advantage. That's pretty stupid. Jeżeli nie przebaczasz, to dajesz diabłu możliwość podejścia cię, dajesz mu przewagę nad tobą. To jest dosyć głupie. So now, let's talk what is forgiveness. To powiedzmy sobie jeszcze może, czym jest przebaczenie. You know, there is a terrible problem in the world today. Wiecie, na świecie jest taki bardzo duży problem. I to mnie tak, to mnie tak przeszkadza trochę, to mnie tak nurtuje. What bothers me is this. I co mi, o co tutaj mi chodzi? That somehow I believe it's a strategy of the devil too. I w jakiś sposób, i ja wierzę, że to też jest pewnego rodzaju diabelska strategia. That many words today which we use daily e, wiele słów, których używamy codziennie, they have a different meaning today in our minds than they actually have in the Bible. e, wiele słów, których używamy w dzisiejszych czasach, ma, e, nabrało innego znaczenia niż e, mają one w Biblii, niż miały kiedyś. that's very clever strategy of the devil. To jest niezwykle sprytna diabelska strategia. For instance, love. Na przykład miłość. If I would ask you people describe love to me, Gdybym was poprosił, żebyście opisali miłość, you would have many different ideas. to tutaj padłoby bardzo wiele y, y, pomysłów. Some might be good, some might be not so good. Niektóre mogłyby być bardzo fajne, niektóre mniej. But what's the definition of love in the Bible? Ale y, co jest definicją miłości w Biblii? See, we have to find out the Bible definition, not how people use the word today. My musimy szukać definicji słów w słowie Bożym, a nie w tym jak ludzie obecnie definiują e, pojęcia. So, so what is the Bible definition of forgiving? Więc co jest biblijną definicją przebaczenia? It's the Greek word. I'm not going to quote it to you. Don't forget. It's the, the meaning in the Greek is this. E, znaczenie greckiego słowa tłumaczonego jako przebaczenie. To send somebody away. To jest odesłać kogoś. The Greek word was used for divorce. I to greckie słowo było używane również w kontekście rozwodu. The husband wrote a certificate of divorce. E, mąż e, pisał e, taki e, list rozwodowy. Wow, you know what the Bible says you get reward for one cup of water. Imagine how much reward you get for a cup of tea. Biblia mówi, że dostaniemy nagrodę za kubek zimnej wody. Wyobraźcie sobie ile Benia będzie miała w niebie za te wszystkie kubki gorącej herbaty. Now, listen, friends. Słuchajcie, przyjaciele. They gave a certificate of divorce and the husband said to his wife, Go away, I don't want to see you again. Mąż e, wypisywał tak zwany list rozwodowy i mówił do swojej żony: Odejdź ode mnie, opuść mnie, ja już nie chcę ciebie nigdy widzieć. That's the Greek word for forgiving. To jest greckie słowo tłumaczone również jako przebaczenie, oznaczające przebaczenie. I to jest biblijny dowód na ten, e, no, ten proces odcinania kajdanków, kajdanek. Nie możesz kogoś odesłać, jeżeli jesteś do niego przywiązany, przykuty kajdankami. Więc przebaczenie oznacza po prostu odejdź ode mnie, odsuń się, ja już cię nie chcę widzieć, ja nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, odejdź wolno. So first of all, to forgive means to send away. Więc po pierwsze, przebaczyć oznacza odesłać. So what do you send away? Więc co my odsyłamy? You send away anything people did wrong to you. Odsyłamy od nas cokolwiek, co, y, y, y, cokolwiek złego ludzie nam uczynili. You make a decision. Look, I sent this thing that they did against me. I send it away. I let it go. My podejmujemy decyzję. Ja odsyłam od siebie, ja oddalam od siebie tą, tą złą rzecz, która została mi uczyniona. You Wiecie, diabeł będzie nam ciągle e, mówił, będzie nas ciągle okłamywał, że my nie mamy wolnej woli. Well, I can't forgive. O, ja nie mogę przebaczyć. I've been hurt so deeply, I just can't do it. Ja tak głęboko zostałem zraniony, że ja nie jestem w stanie przebaczyć. Of course you can. Ależ oczywiście, że jesteś. Możesz uczynić wszystko, o czym Biblia mówi, że możesz. Jesteś w 100% odpowiedzialny za swoje decyzje. It's not your father, not your mother, not your mean husband or wife. It's you. To nie twoi rodzice, nie twój e, wredny mąż czy twoja wredna żona, to ty jesteś odpowiedzialny. Life is not a result of what happens to us. Życie nie jest wynikiem tego, co nam się przydarzyło. Życie jest wynikiem tego, jak my reagujemy na to, co nam się przydarza. Jeżeli, będziemy odpowiadać, reagować miłością i przebaczeniem na to, co nam się przydarza, nasze życie będzie fajne. So number one, to send away. Więc po pierwsze, przebaczyć znaczy oddalić, odesłać od siebie. Don't keep any record of anything wrong. Nie, e, nie prowadźcie takiego rejestru e, zła, które zostało wam e, uczynione. Number two. Number two. Numer dwa. Forgiveness, forgiveness is an act of grace. Przebaczenie to jest aktem łaski. What does grace mean? Co oznacza łaska? One of the definitions of the Greek verse of grace. Jedną z definicji greckiego słowa tłumaczonego jako łaska is undeserved favor. Jest niezasłużona przychylność. So forgiveness is an act of grace. Więc przebaczenie jest aktem łaski. You give the people favor who don't deserve it. Dajecie ludziom przychylność, waszą przychylność, na którą oni nie zasłużyli. People said to me so many times, Ludzie często mówili mi coś takiego, ale Reinhard, ci nawet, ten, ten ktoś, kto uczynił, wyrządził mi krzywdę, jemu nawet nie jest przykro. Jak ja mam mu przebaczyć? That's the definition of grace. No i tu właśnie chodzi na scenę definicja łaski. Undeserved favor. To jest niezasłużona przychylność. When Jesus was on the cross, they never said, "Oh, we are sorry, forgive us." He just forgave them anyhow. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, żaden z jego oprawców nie przyszedł, nie powiedział: "Tak nam przykro, przebacz nam." On po prostu przebaczył. Number three. Po trzecie. This a lot of people struggle with. I to jest y, ta trze ten trzeci aspekt, z którym zmaga się y, wielu ludzi. Forgiveness problem. is the choice. E, przebaczenie jest wyborem. Not to remember. To jest decyzja o tym, aby nie pamiętać. Let me say that again. Powtórzę to. Forgiveness is the choice. Przebaczenie to decyzja. Not to remember aby nie pamiętać. Reinhard, I can never forget what they did to me. Ale Reinhard, ja nigdy nie zapomnę tego, co oni mi zrobili. I never said forgiveness is the choice to forget. Ja nie powiedziałem, że przebaczenie to decyzja o tym, aby zapomnieć. God is not forgetful. Dlatego, że Bóg nie jest zapominalski. Look what the Bible says about God. Zobaczcie, co Biblia mówi o Bogu. Hebrews chapter 11, verse 12. Hebrajczyków 8:12. I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more. Ponieważ ulituję się nad ich nieprawościami, czy łaskawy będę na ich nieprawości, a grzechów ich nie wspomnę więcej, czy nie będę ich pamiętał. Does it say different in the tak, tak. Polish Bible? But it's similar. You know, God, nie tylko nie będę wspominał, ale też nie, od, w angielskiej jest nie będę tego pamiętał. God makes the choice not to remember our sin. Bóg y, podejmuje tutaj decyzję o tym, aby nie pamiętać naszych grzechów. The devil is the accuser of the brethren. Dlatego, że oskarżycielem braci jest diabeł. The Bible says that he is before God accusing the Christians. Biblia mówi nam, że diabeł stoi przed Bogiem y, przychodzi przed Boga i oskarża chrześcijan. So the devil says, look what he did, look what she did, look what I did. To diabeł mówi, zobacz co on zrobił, a zobacz co ona zrobiła, a na niego patrz. And he talks about real wrong things we did. I on mówi o tych e, faktycznie faktycznych naszych złych e, uczynkach. What does God do? I co robi Bóg? He looks through the blood of Jesus. On spogląda na nas przez pryzmat krwi Jezusa. Who paid for every one of my sins. E, e, który zapłacił za każdy mój grzech. Past, present and future. Grzech przeszłości, grzech w teraźniejszości i grzech w przyszłości. And God says, don't remember. I Bóg mówi, ja nie pamiętam. When I look at the only thing I see is perfect, righteous, pure, holy. Don't remember. Kiedy patrzę na Reinharda, to widzę tylko E, jego czystość, Jego świętość, Jego doskonałość. Ja nie pamiętam Jego grzechu. You imagine if God constantly remembers every one of my sins. Wyobraźcie sobie, jak, co by było, gdyby Bóg pamiętał wszystkie nasze grzechy. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jak moglibyśmy spodziewać się jakiegokolwiek dobra ze strony Boga, gdyby on wspominał nasze grzechy, gdyby je pamiętał? Diabeł pamięta wszystkie nasze grzechy. On jest kłamcą, on jest oskarżycielem braci. Bóg patrzy na ciebie i mówi: Ja nie pamiętam E, jakiegokolwiek zła, jakiegokolwiek grzechu. Dlatego, że śmierć mojego syna dała tobie doskonałą sprawiedliwość. Więc dlaczego my musimy podejmować decyzję, że nie będziemy pamiętać? 3 13. E, Kolosan 3, werset 13. It says, bearing with one another and forgiving one another if anyone has a complaint against another, even As Christ forgave you, so you must also do. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko mu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. So how do we forgive? Więc jak przebaczamy? As God forgave us in Christ. Tak jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie. How did God forgive us in Christ? Jak Bóg przebaczył nam w Chrystusie? He doesn't remember our sin. On nie pamięta naszych grzechów. So biblical forgiveness is making the choice not to remember. Więc biblijne przebaczenie to jest podejmowanie decyzji o tym, że nie będziemy pamiętać. Don't wait until people ask you for forgiveness. Nie czekaj, aż e, ludzie poproszą cię o przebaczenie. Surrender your right to be offended. Surrender your right to be offended. Zrezygnuj ze swojego prawa do bycia urażonym. You know, this is true biblical forgiveness. To jest prawdziwie biblijne przebaczenie. Send it away. Y, oddal to od siebie. Don't talk about it. Nie mów o tym. Let it go. Niech to odejdzie. Give grace. Y, okazuj łaskę. Undeserved favor. Okazuj niezasłużoną przychylność. Remember, if you accuse your brothers, you're on the side of the devil. Pamiętaj, że jeżeli oskarżasz swoich braci, to jesteś po, e, po stronie diabła. Don't join the devil. Nie przyłączaj się do diabła. Join God. Przyłącz się do Boga. Who is a God of mercy and grace. Boga, który jest Bogiem miłosierdzia i łaski. Who doesn't remember our wrong things. Który nie pamięta naszych złych uczynków. Jesus will help us to do this. I Jezus będzie nam pomagał e, w robieniu tego. You know what we have to do is we have to make the choice. To co do nas należy to podjęcie decyzji. That's very important. To jest bardzo ważne. The choice nobody can make for you. To jest taka decyzja, której nikt nie może podjąć za ciebie. If you make the choice not to forgive, you will suffer the consequence of your bad choice. Jeżeli e, e, zdecydujesz się nie przebaczyć, to będziesz ponosił konsekwencje e, tego wyboru, tego złego wyboru. But they don't deserve it. Ale oni nie zasługują na moje przebaczenie. Neither did you. Ty też nie zasługiwałeś na przebaczenie. Ty nie zasłużyłeś sobie na e, śmierć Jezusa. Nie zrobiłeś tego. Ale on i tak umarł za ciebie. Po prostu dlatego, że ciebie kocha. Więc postępuj tak samo. Coś wam powiem. The devil will do everything he can diabeł będzie robił co w jego mocy, to hold you in unforgiveness. aby y, uwięzić cię w nieprzebaczeniu. Because that way he has an advantage. Dlatego, że w to daje mu przewagę, That way he keeps your heart wounded. to y, trzyma twoje serce w zranieniu, That way you can never fulfill your potential in God. wtedy nigdy nie będziesz w stanie wypełnić, zrealizować swojego potencjału, jaki masz w Bogu. And he isolated and paralyzed you from fulfilling your potential. I on poprzez to y, oddzieli cię, wyizoluje i sparaliżuje twój potencjał. Cut the handcuffs tonight. Dzisiejszego wieczoru roz, y, rozepnij te kajdanki, rozkuj te kajdany. Now let me tell you a very important part that I'm going to finish. I pozwólcie, że powiem wam jeszcze jedną bardzo ważną myśl i to będzie koniec. You know, it's very important to really truly forgive from all of our hearts. To jest naprawdę bardzo ważne, abyśmy przebaczali y, z głębi naszego serca. But I believe there is something that I like to call sealing the process of forgiveness. Jest coś, co ja nazywam takim zapieczętowaniem procesu przebaczenia. How do you seal forgiveness? W jaki sposób można zapieczętować przebaczenie? Because many people told me, no, I have forgiven them. Bo wielu ludzi mówi mi, ale przecież ja przebaczyłem tamtemu i siamtemu. But in reality they fool themselves. Ale tak naprawdę ci ludzie siebie zwodzą. No, no, no, Oni mówią, że przebaczyli tam komuś, ale cały czas opowiadają o tej osobie, o tym co ona im zrobiła, jak postąpiła, to nie jest biblijne przebaczenie. Bóg, Boga nie obchodzą nasze słowa, jego interesują nasze czyny. To, że twierdzimy, że przebaczyliśmy komuś, wcale nie oznacza, że to naprawdę zrobiliśmy. If you haven't made the choice not to remember, it's not jeżeli nie dokonaliśmy tego wyboru, aby za, nie pamiętać, to tak naprawdę nie przebaczyliśmy. My możemy mówić, że przebaczyliśmy, w naszym umyśle myśleć, że przebaczyliśmy, ale to nie jest biblijne przebaczenie. I didn't say forget. Ja nie powiedziałam tutaj zapomnieć. E, są pewne wspomnienia w nas i one będą tam chyba na zawsze. Ja mówię tutaj nie o zapominaniu, ale o podejmowaniu decyzji, o tym, aby nie pamiętać, o tym, aby nie wspominać. Here is how you seal forgiveness. W jaki sposób zapieczętować e, przebaczenie? Romans 12 verse 14 says Rzymian 12:14 mówi tak. Bless those who persecute you, bless and do not curse. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. That's how you seal forgiveness. W taki sposób możemy zapieczętować nasze przebaczenie. You begin to do things. You begin to do things. E, zaczynasz, e, zaczniesz robić rzeczy. Number one. Po, e, zaczniesz robić takie rzeczy. Po you, pierwsze. You begin to pray for the people who wounded you. Zaczniesz modlić się o ludzi, za ludzi, którzy cię zranili. But not that kind of a prayer. Ale wiecie, nie w taki sposób. Lord, get them. Boże, dorwi ich. You are my justice. Ty jesteś moją sprawiedliwością. The Bible says Revenge is mine, says the Lord. Biblia mówi, że Zemsta do ciebie należy, Panie. Lord, give me my right. Panie, oddaj mi moje prawo. No, no, no, no, no. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. You pray for them what you want God to do to you. Modlicie się o nich, na, e, modlicie się dla nich o rzeczy, które chcielibyście, aby Bóg uczynił w waszym życiu dla was. Lord, let your kindness be shown to them. Panie, niech oni doświadczają Twojej dobroci. Lord, help them, help them to fulfill their potential. Panie, pozwól im w, y, wypełnić, zrealizować cały ich potencjał. Begin to really pray good things for them. Zacznijcie naprawdę modlić się takimi, o takie dobre rzeczy dla tych ludzi. And after you prayed constantly, I po tym, jak się tak będziecie modlić przez dłuższy czas, regularnie, this takes the enemy's weapons to, y, to jest jak wytrącanie y, wrogowi broni z ręki. Nie da się trzymać w swoim sercu urazy względem kogoś, o kogo cały czas modlisz się w taki błogosławiący sposób. So if you say I cannot forgive them. Więc jeżeli mówisz, ja nie jestem w stanie im przebaczyć. To tak naprawdę E, wiedz, że ty nie chcesz tej osobie przebaczyć. Because if it would be true that you cannot, bo gdyby naprawdę, gdybyś naprawdę nie był w stanie jemu jej przebaczyć, I would not be a Christian. To ja by nie byłbym chrześcijaninem. I would not follow a God who says forgive, but I'm gonna make it impossible for you. Ja nigdy w życiu nie nie służyłbym Bogu, nie szedłbym za Bogiem, który nakazuje mi przebaczyć, ale potem sprawia, że to jest niemożliwe dla mnie. That's not our God. To nie jest nasz Bóg. So if you want to, you can. Więc jeżeli chcesz przebaczyć, to jesteś w stanie. But if you find it so hard, ale jeżeli przychodzi ci to z takim trudem, begin to, pray for your enemies. to zacznij się modlić za swoich wrogów. And then do some one more thing. A potem zrób jeszcze jedną rzecz. Biblia mówi, błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Co to znaczy? Oh, God bless them. A, Panie, błogosławi. Don't get religious, please. Nie, nie, w sensie, no nie bawcie się w religię. I don't like religion. Ja nie lubię religii. That's very religious. A taki, takie coś to jest, jest bardzo religijne. Oh, God just bless them. O, Ty, Panie, tam błogosławi tam. No. If you nie, nie, study nie. the Bible, jeżeli przestudiujesz Biblię, to bless doesn't just mean to speak. E, zobaczysz, że błogosławić kogoś nie oznacza tylko wypowiadać takiego słowa. It includes that. E, to błogosławienie oznacza również wypowiadanie błogosławiących słów. Ale błogosławienie oznacza również wyświadczanie komuś dobra. to do good things Więc zacznij wyświadczać dobro tym, którzy cię zranili. Not too long ago I sent somebody 500 dollars because they did Jakiś czas temu wysłałem pewnemu człowiekowi 500 dolarów, ponieważ chciałem tego człowieka pobłogosławić, ponieważ on mnie bardzo zranił. Więc napisałem do niego list, napisałem bardzo cię kocham. Modlę się o ciebie i o twoją rodzinę. Jeżeli czegokolwiek potrzebujesz, jeżeli mogę ci jakkolwiek pomóc, daj znać, ja jestem tutaj dla ciebie. I sent them what is about 2000 I wysłałem im równowartość około 2000 zł. So, if you need money, just be mean to me and I'll bless you. <laughs> Więc jeśli potrzebujecie gotówki, to musicie być dla mnie wredni, a wtedy dostaniecie ode mnie kasę. And as you begin to put into practice what I taught you tonight, i kiedy zaczniecie praktykować to, co dzisiaj usłyszeliście, you will be free to od, od, będziecie wolni. Your heart will be free. Wasze serce będzie uwolnione. Bitterness is terrible. Zgorzknienie jest czymś, jest, czymś, jest czymś potwornym. Resentment is destructive. Utrzymanie urazy e, jest destrukcyjne, jest niszczące. You only hurt yourself. To jest ranienie samego siebie, krzywdzenie samego siebie. Let it go. Pozwólcie, niech to odejdzie. Now let's pray. Pomódlmy się teraz. And then I'm going to do something else. A potem jeszcze coś zrobię. Where's Heini? Gdzie jest Heini? Okay, that's fine, that's fine. Okay, I'll take the freedom to help you to lead you in a place of response. E, ja chcę was zostawić w takim miejscu e, odpowiedzi, dać wam możliwość e, zareagowania na to, co usłyszeliście. sweetie, do you have anything? Okay. First of all, let's prophesy to her. Najpierw będziemy prorokować do Edyty Radzimskiej. The Lord is saying to you. Pan mówi do ciebie. That I will never allow trials in the lives of my beloved children to be wasted. Nigdy nie pozwolę na to, nie pozwalam na to, aby próby, przez jakie przechodzą moje dzieci, zostały zmarnowane. If my children truly walk with me. Jeżeli moje dzieci naprawdę ze mną chodzą and I will use your life. ja chcę użyć twojego życia, ja użyję twoje życie. To make my own życia. to make my own word come true. Aby udowodnić prawdziwość moich słów. That everything has to work together for good. Że wszystko ma współdziałać ku dobremu. Because the trial you have walked through. Dlatego że ta próba przez którą ty przeszłaś. It made no sense to you ona była dla ciebie bez sensu. There so many question marks. I było w niej bardzo wiele znaków zapytania. You have learned to put things behind you. Ty nauczyłaś się zostawiać rzeczy za sobą. But the question marks Ale dalej były znaki zapytania. You did not understand so many things. Nie rozumiałaś bardzo wielu rzeczy z tego. But there is a deep desire in your heart. Jest w twoim sercu głębokie pragnienie. To serve the Lord with everything you have. Aby służyć Bogu wszystkim co masz. You have such a deep desire to be useful for the kingdom of God. Masz ogromne pragnienie aby być użyteczną dla Bożego królestwa. And this deep desire helped you to move on with life. I to głębokie pragnienie w tobie pomogło ci e, przechodzić przez swoje życie, pomogło ci żyć. But the Lord is saying, ale Pan mówi. Ja nie chcę, żeby moje życie po prostu żyły, moje dzieci po prostu żyły. I want my children to be true victors. Ja chcę, aby moje dzieci były prawdziwymi zwycięzcami. Who will even use the trials które również uż, y, będą mogły, umiały użyć, wykorzystać tych, te próby, aby wypełniły się moje zamiary, moje cele i moje imię zostało uwielbione. I ty jeszcze nie zobaczyłaś tego mojego odgup, y, odkupieńczego zamiaru, celu w tej próbie, przez którą ty przeszłaś. Ale Pan mówi, ja y, mam zamiar Y, pokazać ci to. And the big concern is for your child. Y, I twoja troska o twoje dziecko. This has been such a pain in your heart. To był wielki ból w twoim, to powodowało wielki ból w twoim sercu. But the Lord is saying to you. Ale Pan mówi do ciebie. Am I not the best father that your child could have? Czy nie jestem najlepszym ojcem, jakiego twoje dziecko mogłoby mieć? I will protect the seed that was planted in the heart of your child. Ja będę ochraniał to ziarno, które zostało zasiane w jej sercu. And even though it looks moment, I nawet jeśli teraz wygląda to, like that seed has been jakby to ziarno zostało zniszczone, it looks like the devil was in the seed. jakby diabłu udało się zadusić to ziarno. But the Lord is saying to you, Ale Pan mówi do ciebie, I'm still watching over that seed. ja wciąż y, y ochraniam to ziarno. And I'm holding my protective hand over that seed. I moja ręka jest nad tym ziarnem, aby je ochraniać. And the seed will bring fruit. I to ziarno przyniesie owoc. And your child will fulfill my purpose. I twoja córka wypełni moje zamiary dla jej życia. And will even serve me. I nawet będzie mi służyć. And will bring great destruction to the enemy. I ona przyniesie wielkie e, zamieszanie, zniszczenie e, w oddziały wroga. Don't look at the circumstances. Nie patrz na okoliczności. Don't allow the enemy to intimidate you through the circumstances. Nie pozwól na to, aby dia, aby wróg e, zastraszał cię przez okoliczności. Look at my promise. Spatrz na moje obietnice. And trust my protective hand i zaufaj mojej, mojej e, ręce, która cię, mojej dłoni, która cię ochrania. E, mojej dłoni, która ochrania to ziarno zasiane w sercu twojego, twojej córki. And I will use your trial that you passed through ja mam zamiar użyć tej próby, przez którą przeszłaś. Po to, aby przynieść ogromną, niezwykłą chwałę mojemu imieniu. I języki, e, język twojego oskarżyciela. E, twoich oskarżycieli, którymi posługiwał się e, wróg. Nawet ludzi, którzy nazywają się chrześcijanami, braćmi i siostrami. The Lord is saying, Don't worry about them. Pan mówi, ty się nimi nie przejmuj, nie Don't martw się. to their voices. Nie słuchaj tych głosów. Love them and forgive them. Kochaj ich i im przebaczaj. I will take care of this. Ja się tym zajmę. Don't listen to the accusations. Nie słuchaj tych oskarżeń. I know your heart. Ja znam twoje serce. And I know how much you love me. Wiem, jak bardzo mnie kochasz. And I know how much you want to serve me. I wiem, jak bardzo chcesz mi służyć. I Ja będę, ja użyję twojej próby, przez którą przeszłaś, aby przynieść sobie chwałę. Okay, now we're gonna do this. Teraz zrobimy tak. Rainer, darf ich mir ein bisschen Freiheit nehmen, um die Leute jetzt dort in... Oder habt ihr was geplant? Nein, no, nein, no, nein, no, nein nur, nur, nur fünf, fünf Minuten, zehn Minuten. Okay, let's do this. Zrobimy tak. I'm gonna pray. Pomodlę się. And then you're all going to quiet your heart. I y, wy, y, uciszcie się, uciszcie wasze serca, uciszcie się waszych serca. Don't try to dig in your past. Nie próbujcie grzebać w waszej przeszłości. We don't need to dig. My nie potrzebujemy grzebać w niej. Don't do this. Nie róbcie tego. We're simply gonna ask the Holy Spirit. My po prostu poprosimy Ducha Świętego, który jest naszym najbliższym przyjacielem. Poprosimy go, aby objawił każdemu z nas, czy jest w naszym sercu nieprzebaczenie względem kogokolwiek. Unforgiveness according to the Bible. To nieprzebaczenie według biblijnej definicji. If we hold on to resentment E, które, którego trzymamy się, taka uraza, która jest w nas. If we have not chosen not to remember. Jeżeli to e, e, taka, taka uraza i takie nieprzebaczenie w sytuacji, w, w której postanowiliśmy Y, nie postanowiliśmy nie pamiętać. Y, takie miejsca, takie relacje, takie sytuacje, w których mamy różne wymówki, dlaczego nie możemy przebaczyć. I jeżeli Duch Święty przypomni tobie jakąkolwiek osobę, let's make a choice. To y, podejmij decyzję. This is the choice that I want you to make. I jaka to jest decyzja? I want you to choose to forgive the way the Bible says. Postanówcie przebaczyć w taki sposób, jak Biblia mówi, że mamy przebaczać. Let it go once and for all. Po prostu niech to odejdzie raz na zawsze. But you have to verbalize this. Ale wy musicie to w pewien sposób zwerbalizować. Don't worry about the people next to you. Nie przejmujcie się w ogóle ludźmi wokół was. Jeżeli czujecie się tak niekomfortowo, y, że obok was na krześle ktoś siedzi, to znajdźcie sobie tutaj troszeczkę miejsca, gdzieś nie wiem, pomiędzy ławkami, uklęknijcie sobie tam. But open your mouth ale otwórzcie wasze usta. Say, God, I make a choice tonight. I powiedzcie, Boże, ja dzisiaj podejmuję decyzję. I forgive my mother. Ja przebaczam mojej matce. I forgive my father. Przebaczam mojemu ojcu. I forgive my pastor. Przebaczam mojemu pastorowi. Maybe some of you need to say, I forgive Reinhard. Może niektórzy z was muszą powiedzieć, przebaczam Reinhardowi. Anybody or anything that comes to you jakakolwiek osoba, cokolwiek e, Duch Święty wam przypomni, verbalize to forgive. e, wypowiedzcie to na głos, w- zwerbalizujcie to And then you przebaczenie. say, A potem powiedzcie, Lord, Panie, I make a choice decyduję, from on że od dzisiaj to always live in forgiveness. Będę zawsze żyć w przebaczeniu. And then you begin to pray for these people. I potem zaczniecie się modlić o te osoby. Why is this so important? Dlaczego to jest takie ważne? Because the devil will accuse you. Dlatego, że diabeł będzie was oskarżać. Ah, look, you haven't forgiven. A, zobacz, nie przebaczyłeś. You can simply say, of course I have. I'm praying for them every day. wtedy możecie mu powiedzieć, oczywiście, że przebaczyłem. Codziennie się modlę o tą osobę. Więc zacznijcie się wtedy modlić o tą osobę i podejmijcie decyzję, uczynię, zrobię coś dobrego dla tego człowieka. Więc zamknijmy teraz nasze oczy wszyscy. I wyciszmy nasze serca. Zapomnijcie o tych okolicznościach wokół nas. Nothing is as important as forgiving right now. W tym momencie nie ma rzeczy ważniejszej niż przebaczenie. Precious Holy Spirit. Kochany, cenny Duchu Święty. You are our closest friend. Ty jesteś naszym najbliższym przyjacielem. And we want to be your best friends too. I my również chcemy być twoimi najbliższymi przyjaciółmi. We know that it grieves you if we don't forgive. I wiemy, że nasze nieprzebaczenie zasmuca twoje ciebie. We do not want to grieve you. Nie chcemy ciebie zasmucać. We need you. Potrzebujemy Ciebie. We love you. Kochamy Ciebie. Oh, sweet Holy Spirit. Słodki Duchu Święty. Please show to every heart in this room. Pokaż każdemu sercu w tym pomieszczeniu. If there is any kind of unforgiveness. Jeżeli jest jakikolwiek rodzaj nieprzebaczenia. Even if it is hidden in the darkest corners of the heart. Nawet to ukryte w najciemniejszym zakątku naszego serca. I pray that you show it to us. Modlę się, abyś nam go teraz pokazał. We reject any accusation of the devil. My odrzucamy wyrzekamy się jakiegokolwiek diabelskiego e, oskarżenia. We reject any condemnation. E, wyrzekamy się, odrzucamy potępienie. But we welcome your work, Holy Spirit. Ale e, otwieramy się, przyjmujemy Twoją pracę, Duchu Święty, Twoje help, działanie. Help us to forgive. Pomóż nam przebaczyć. From all of our hearts. Z całego naszego serca. We make the choice to release i my dzisiaj decydujemy się uwolnić. To send away. Odesłać, oddalić. To truly forgive the way Christ forgave. I przebaczyć naprawdę tak jak Chrystus przebaczy. Help us Holy Spirit. Pomóż nam Duchu Święty. In the name of Jesus. W imieniu Jezusa.